Прокуратурой обеспечено оперативное рассмотрение всех жалоб лиц, лишенных свободы на негуманное обращение, в том числе пытки. В случае выявления в ходе надзорных прокурорских полномочий или в судебном заседании фактов получения доказательств с применением Э, недозволенных методов расследования, прокуратура в обязательном порядке проводится соответствующие проверки, по результатам которых проводится, э, э, принимается процессуальное решение о возбуждении уголовных дел в отношении виновных должностных лиц, о чем уведомляется суд и заявитель. Завершая выступление, хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь рассматривает а, обеспечение средствами прокурорского надзора прав человека как важнейшую задачу в осуществлении конституционных полномочий по надзору за строгим и точным исполнением законов в стране. Спасибо за внимание.